сенаторлар заңнамаға енгізіліп отырған э, мемлекеттің қауіпсіздік кеңесін э, қазақстан халқы ассамблеясын мемлекеттің басшысы өзінің қызметіне сәйкес э, басқару тиіс деген өзгерістерді қолдады сонымен қатар заңды талқылау барысында бір норма енгізіліп отыр ол тұңғыш президент туралы заңнан мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатына байланысты бастамаларды елбасымен келісуге тиіс деген норма алып тасталып отыр сондықтан сенат заңнамаға енгізілген өзгерістерді тұжырымдамалы түрде қолдап осы бір өзгеріспенен мәжіліске қайтарып отыр